Я полностью к вашим услугам. Медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Тайги он своей никому не отдаст. Вы меня <laughs> рассмешили.